ලැජ්ජාව නිසා දුක හංගන අහිංසක මිනිසුන්ගේ ජීවිත කතාව. අනියම මේ අපේ තුන්වෙනි වීඩියෝ. අද අපි යන්න හදන්නේ ලැජ්ජාව නිසා දුක හංගපු අසරණ ජීවිත කතාවක් හොයාගෙන. මේ කතාව අහලා මේ කතාව මුලින්ම බලන්න. බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතවලට ගන්න දෙයක් තියෙනවා ජීවිත හදාගන්න. ඒක තමයි අපේ අන්තිම වීඩියෝ. අපි යනවා. ඔයාලට අවස්ථාව දෙනවා මෙතනින් එහාට ඔයාගේ කතාව කියාගෙන ඒක සම්පූර්ණ ඔයාලට නිදහස් දීලා දෙනවා. ඔය ඇත්තටම මේ කතාව මම ගොනු කරලා ඉදිරිපත් කරනවා මම මේක බලන කට්ටියට ආරාධනයක් කරන්න කැමතියි පෞද්ගලිකවම මේ කතාව මුලින් ඉඳලා අගට ඇහුවොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ සමාජ සංස්ථාව පෞල් ලේඛකය බොහෝ වෙලාවට මේ කියන කරදර වලින් යම්තාක් දුරට රැකගන්න ඉතින් මං හිතනවා ඒකට ප්‍රයෝජනයක් හැටියට මගේ කතාව ඉදිරිපත් කරන්න මං තීරණය කළා මම මේක මුලින්ම ගොඩක් වෙලාට අකමැත්තෙන් හිටියා මේ කතාව කීප සැරයක්ම කරන්න කරන්න කියලා කිව්වට මට මේ ගැන එච්චරම ලොකු උනන්දුවක් තිබුණේ නැහැ මම මේකෙන් ගොඩක් මානසික වශයෙන් බැටිලා ඉන්න හින්දා ඉතින් මේක කතාවක් හැටියට ගොනු කරගන්නත් මට සමහරවිට අපහසුතාවක් තියෙනවා ඉතින් ඒක හරහා ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ පවුල කොහොමද රැකගන්න කියලා කොහොමද ඔගොල්ලෝ අමාරුවෙන් ගොඩනගාගත්ත මේ පවුල් සංස්ථාව තවදුරටත් රැකගන්න කියලා. මේ කතාව ආරම්භ වෙන්නේ මෙහෙමයි. මම 2015 තමයි මුලින්ම රස්සාවක් හොයාගෙන කොළඹට එන්නේ. එතකොට <clears throat> කොළඹට එනවත් එක්කම ඇත්තටම මට සිද්ධ වෙනවා මේ අන්නෙන්ට පහසුම මාධ්‍ය වුණේ මට දුම්රිය. 2015 ඔබ කොළඹට නාගෙන කියන්නේ ඔබගේ පළවෙනි රැකියාවද? ඔව්. ඉස්සෙල්ලාම ඇත්තටම ඒ රැකියාවක් කියලා මුලින්ම පටන් ගත්තේ ඔය 2015 කන රස්සාව තමයි. ඉතින් මේ මම හිතනවා දැන් ඊට පස්සේ අර මට යන්නෙන්න පහසුකමක් හැටියට මම නවාතනයේ ඉඳලා හදාගත්තේ මේ ඔය දුම්රිය ගමන. එතකොට දුම්රිය කියන්නේ කාර්යාලීය වේලාවට ගමන් කරන උදේ සවස ගමන් කරන දුම්රිය හරි අසීරු අවස්ථාවක් මොකද සමහරලාට අපි බොහෝ වෙලාට තෙරපිලා තද වෙලා එක්කිනාගේ පිට එක්කිනා යන්නේ. ඉතින් හරි අමාරු ගමනක් යන්නේ. ඉතින් මට ඇත්තටම මුලින්ම මේ ඇය හමුවන්නේ මේ මේ දුම්රියේදී දුම්රියේදී බොහෝ වෙලාවට අපි මුලින් මුලින් පොඩි පොඩි දුම්රිය ප්‍රමාද වීම දුම්රියේ තියෙන ගැටලු ඒ වගේ දේවල් පොඩි පොඩි කතා බහට එකතු වෙලා අපි පොඩ්ඩක් දුර ගියා ඊට පස්සේ අපි නොදැනුවත්වම එකිනෙකා හොයාගෙනම වගේ දුම්රිය මැදිරියට ඒ එකම මැදිරියටම අපි එන්න තීරණය කරගත්තා ඊට පස්සේ අපි එකම මැදිරියේ එකම දොර ළඟ එකම කතාවක හැමදාම ගියා කාලයත් එක්ක මේක ටිකින් ටික ඉදිරියට යන්නේනකොට අපි මේ කතාව සෑහෙන්ඩ දුරදිග ගිය කතාවක් වුණා ඊට පස කොහොද ඇගුල කතාව එතනින් හටයන්න ඔව ඊට පස් ඉතින් ඇත්තරම මේ මේ දුම්රිය මැදිරිය කියන්නේ බොම සොඳුරු තැනක් ප්‍රේමයට දේහවස ගමන් කිරීම ඇත්තරම ඒක වෙනම මධ්‍යකම මංහිතන් දුම්රිය ගමන් කරන ඇමෝටම දන්න ඇති ආදරය කරන දෙන්නකුට කාර්යාලය දුම්රිය මොනතන ප්‍රෝජනත් වනාද කිය සමල්ලට කියන්න ඕන දෙයක් නෑ <laughs> අපි ඉනිකාගේ ඇගේ ගිය ඒ තරමට සෙනඟ තද වෙලා ඉන්නේ, පෙරපිලා ඉන්නේ. ඒත් ඇත්තටම අපිට වෙනත් තැන් හොයාගෙන යන්න ඕනේ නේ ආදරය කරන්නේ. අපිට නිකම් උදේ ආවා කාර්යාලයට යන්නේ නම් මොන වෙලාවම ආදරණීය පරිසරයක් වෙලා තිබුණා. දුම්රිය. දුම්රිය. දුම්රිය නදිරිය. ඊට පවුලක් ගොඩනගා ගන්න, ගෙවල් දොරවල් හදා ගන්න, අපේ අනාගතේ අපි හැමදේම ආදරයට පොඩ්ඩක් එහා ගිහිල්ලා අපි මේ හැමදේම ගොඩනගාගෙන ඉතින් දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ආදර කතාවට කොච්චර කාලයක් විතර ගිහිලා තිබ්බද? ඇත්තටම ඒ වෙනකොටත් අපි ওই තරම් දුර සම්බන්ධයක් ගෙනිච්චට අපේ ආදර කතාවට එච්චර ලොකු කාලයක් ගිහිල්ලා තිබුණේ අවුරුද්දක් ආසන්න වෙන්න ඇති. ගෙවල් වලින් දැනගෙන හිටියා. අපේ ගෙවල් වලින් දැනගෙන හිටියා කියලා මං හිතනවා. ඒතරම් හොයන්න කරන්න ගත්තාම මේ මම හිතුවා මේ මේක තමයි ඇති දැන් මීට වඩා දේවල් කරන්න දෙන්න මේ තමයි මගේ හොඳම සහකාරිය කියලා ජීවිතයට එකතු වෙනවා. ඉතින් මමත් තීරණය කළා එමෝතිදී ආව එක හෙලාම මගේ සහකාරිය කරගන්න. ඉතින් ඔහොම ඊට පස්සේ කොහොම හරි නමුත් අපේ ගෙවල් වලින් ඒක තිබුණාට මට එහෙම එයාලගේ ගෙවල් වලින් එහෙම ලොකු සහයෝගයක් තියෙන පාටක් ඒ වෙනුවෙන් කැමැත්තක් තියෙන පාටක් මට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කල්පනා කළා මේ කැමැත්ත අකමැත්ත කොහොම වුණත් මේ තීරණයම දැඩිව ඉන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ විවාහ වෙනවා කියන එක. විවාහ වෙනවමයි කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි අපි ඔය කසාද බඳිනවා කියන තීරණය කොට පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ ප්‍රශ්නත් වැඩිගෙන්ට ගත්තා ඊට පස්සේ කොහමරි ගැන ආර්ථික ප්‍රශ්නද නැත්නම් නෑ නෑ මේ කසාදයට විරුද්ධව නැගිටින ප්‍රශ්න නමුත් මොකද ඒ වුණාට අපි රැකියාවෙන් යම් මට්ටමකට සාර්ථක පැත්තකට ක්‍රමයෙන් ගොඩ වෙලා තමයි තිබුණේ මොකද දැන් ඕගොල්ලන්ට විවාහයක් වෙලා පවුලක් ගොඩනගා යන්න පුළුවන් ආර්ථික තත්ත්වයක් දැන් ඕගොල්ලෝ කරන රස්සාවෙන් තිබ්බද ඔව් ඇත්තරම මේ අපිට දෙන්නටම තිබුණු රැකියාවයි වැටුපයි අනුව අපිට යම්කිසි සාධාරණ සමාජයේ ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් නම් තිබුණා. ඒත් දැන් ඇත්තටම කොහොම හරි මේ ගෙවල් වල තිබුණු හුටපටත් එක්ක අපිට ඇත්තටම මේ පෞල් ජීවිතය ගත කරනවට වඩා අපි දෙන්නට සිද්ධ වුණා මේ අපි දෙපැත්තේ දෙපාර්ශවයේ තියෙන ගැටුම් වලට මුහුණ දෙන්න. ගෙවල්වල ගොඩක් වෙලාවට මේ මේ කසාදයක් බඳිනවා කිව්වහම මේ ඒගොල්ලෝ දකින්නේ හරි අමුතුම සිද්ධීන්. ඊට පස්සේ කොහමනේ මුලදී විරුද්ධ වෙනවා පස්සේ දරුවෙක් ලැබුණාම එකතු වෙනවා. ඒ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. මම කියන්නේ මේකට සමාජයට යෝජනා කරන්න කැමති අදහසක් විදියට මේ මේ වගේ දේවල් නොකර ඇත්තටම අඩු පාඩුකන් තිබුණත් ඒව හදාගෙන ඉදිරියට යන්න දෙපා ඒ දෙන්නට සහයෝගයක් දෙවල් වලින් දෙනවා නම් මම හිතනවා මේට වඩා සාධාරණ විදිහට පෞජීවිතයක් ගත කරන්න දරුවන්ට පුරුදු පුරුදු වෙයි පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒක කොහොම හරි අපි සිද්ධ කරගන්න උනේ මහා දුක්ඛන් කරදරක් ගොඩක් මැද්දේ සටන් කරලා යාළුවෝ නැත්තම් අපිට ඔය කසාදි කරගන්න මම දෙන්නේ ලොකු අර දැන් දැන් සමාජයෙන් වගේ වටින බැංකුව වලට ණය වෙලා එහෙම ලොකු හෝටල්වල එහෙම වෙඩින්නක් ගත්තේ නැහැ. නෑ, එතන වෙඩින්නක් ගන්නවා කියන එකත් අපිට හීනයක් වෙලා තිබුණා. මොකද මේ තිබුණු ප්‍රශ්නත් එක්ක ඉතින් කවුරු හරි ඇවිල්ලා ගෙවල් දොරවල් වල අය ප්‍රශ්න කරලා ගහයිද, අයියලා අය ප්‍රශ්න කරයිද, ඒ වගේ දේවල් නැද්ද? එහෙනම් අපිට සම්පූර්ණ අපේ දෙපාර්ශ්වයේ හිටපු යාළුවෝ එකතු වෙලා තමයි අපිට සිද්ධ වුණේ. නමුත් අපි පොඩියට ලස්සනට යාළුවෝ ටික එකතු වෙලා අපි ලස්සන වෙඩින්නක් කරා. ඒ අවශ්‍ය කරන ඡායාරූප ගත්තා. අපි හැමදේම යාළුවන්ගේ සහයෝගය ඇතුව හැමදේම ආයතන වලදී තිබුම ලස්සනයි. අපි පටන් ගත්තේ බොහොම ලස්සන දැනකින්. අපි කවදාවත් හිතුවේ නෑ පෞල් ජීවිතය කියන එක අවුලක් වෙලා අපිට ගැටලුවක් වෙලා අන්තිමට මේ විදිහට කතාවක් ගොනු කරන්න වෙයි කියලා කවදාවත් නම් එහෙම හිතාගෙන හිටියේ නෑ. මොකද ඒ තරම් ලස්සන පෞල් ජීවිතයක් තමයි අපි ගත කරේ. ඉතින් ඒ පෞල් ජීවිතේ <clears throat> කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මේ වගේ පොඩි වෙලාවකින් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහේ වචන ටිකකින් අපිට ඒක විස්තර කරලා පැහැදිලි කරලා කියන්න අමාරුයි. මේක බොහොම සහයෝගයෙන් ගෙනිච්ච පවුලක් වුණා. ඉතින් අපි සන්තෝෂෙන් ජීවත් වුණා. එතකොට ගෙවල් වලින් තිබුණු ප්‍රශ්න ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා ගියා. අපි කසාද බැන්දට පස්සේ ඒක අර සම්ප්‍රදායක් හැටියට වගේ බැන්දට පස්සේ සේරම ප්‍රශ්න නැති වෙලා ගියා. නැති වෙලා ගියා. ඒක ඇත්තටම පුදුම කර්මයක් තමයි සමහර වෙලාවල් වලට මේ මුලදි තිබුණු දසවද අපිට ඇත්තම එහෙමනම් ලස්සන වෙඩින්න ගන්න ජීවිතේ සමහරට නිකන් ආදර ජීවිතේ හොඳම කාලේදී ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඒ විදිහම විඳින්න නැති වුණා මේ ප්‍රශ්න විඳින්න නැති වුණා විතරනේ මගුගයක් ගන්න බැරි වුණා කසාදේ හරියට අපිට කරගන්න බැරුණා යාළුවෝ නැත්තම් ඒකත් කරගන්න වෙන්නේ අපි කොහොමරි මේක පවුල්වල ප්‍රශ්න ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා යනකොට අපිට වෙන ප්‍රශ්න ඉන්න ගත්තා වෙන ප්‍රශ්න කියන්නේ මොකද්ද? එතරම් ඒක තමයි මේකේ ඔබ අහන්න ඕන සහ ඔබ අහුම්කන් දිය යුතුම යථාර්ථය. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ මේ මේ සමාජය කියන්නේ යන මේ සමාජයේ يعني ගොඩක් මිනිස්සු දුක නිසා හංගගෙන ජීවත් වෙන මේ අනියම. දැන් මෙතනින් මැද්දෙන් එන්නේ. අනියම. ඔව්. හරි. ඇත්තරම ඇත්තරම මේ එහෙම දෙයක් අපිට අනියම කියන වචනය යනකොටත් මම ඇත්තටම අවුල් මේක ඇත්තටම එහෙම අනියම් කියලා වචනයක් තිබුණා අහලා තිබුණා පොත්පත් වලින් දැකලා තිබුණා ප්‍රශ්න දෙකලා තිබුණා ඒත් ඒක මගේ පවුලට කියලා මම කවදාවත් හිතුවේ නැහැ. ඒතර ඒක හරි පුදුම ප්‍රශ්නයක් වුණේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි ඌවගේ අපි බොහොම ගමේ හැදුණු මිනිස්සු ගම් පළාත්වල හිටපු මිනිස්සු අපේ ආච්චිලා එහෙමත් කසාද බැඳපු අය නෙවෙයි. නමුත් ඒගොල්ලෝ ලස්සනට පොල් ජීවිත ගත කරා අපේ අම්මලා තාත්තලා එහෙම ප්‍රශ්න තිබුණේ නැහැ. අනියම් කතන්දර කියන ඒවා තියෙනවා තමයි. නමුත් ප්‍රශ්න තිබුණේ ඒවා අපි අත්දැකලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මොකද හේතුව එහෙම සම්බන්ධයක් ඇති වෙන්න කියන මිනිස්සුන්ගේ වෙනස්කම් අපිට තේරෙනවා. එකට කාලයක් ආදරය කරපු මිනිස්සයාගේ වෙනස් වීම තේරුම් ගන්න අපිට වැඩි කාලයක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. අරන් එන වීදුරෙන් වතුර වීදුරෙන් පවා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ මිනිස්සයාගේ හැසිරීම කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් ඇත්තටම මේ කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙන ටික කාමරයස් කරන පිළිවෙල ගෙවල් දොරවල් හැසින පිළිව දෙයක් ගෙනල්ලා ළඟට ගෙනල්ලා දෙන පිළිවෙල ගෙදර දොරේ ඉන්න පිළිවෙලෙම තේරෙනවා මොකක් හරි මෙතන බෙදරීමක් එන්නයි තමයි මේ හදන්නේ කියලා. ඒක තේරුම් ගන්න මට වැඩි කාලයක් ගියේ නෑ. ඒත් මම හැමදේම දරාගෙන සද්ද නැතුව ජීවත් වුණා. ඒක දැන් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ පවුල ගැන අරගෙන ගියේ දැන් ඔය ඉස්සරහට ඔය ප්‍රශ්නත් එක්කම දැන් ඔය කියන දේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇතිලා තියෙනවනේ. ඕ දැන් ඇතරම <clears throat> මෙතෙන්දී ඊට පස්සේ දැ මට කර කියා ගන්නම බැරිතැන්වලදී නමුත් එක මුලදි පෙන්න්න උත්සා කර ගෙවල් දොරවල් වල තියෙන අඩුපාඩු නිසයි අපි අතරි ප්‍රශ්න ඇතිවෙන්නේ කියලා නමුත් ඒටික මං කොහොමහරි මොන ක්‍රමයකින් හරි මං ගෙවල් දොරල් අඩුපාඩු තියන්න දුන්න මං කෝමහරි ඒටික කලා නමුත් ප්‍රශ්න තිබුණේ ඒක පෙන්න්න උත්සා කලා මේ අපේ පවුල්ල ගැටුම්වලට මුල්ල හේතු අපට සල්ලි නැතිකම කියන එක අක්ක තමයි මට හිටපු ටිකක් ළඟින් කොයි දෙයටත් ගොඩක් වෙලාට අක්කට තමයි පවුලේ සේරම දේපල හම්බ වුනේ. ඉතින් අක්කට පවුලේ දේපල හම්බුණත් එක්කම පස්සේ අක්කා කොහොම හරි පොඩ්ඩක් මගෙත් එක්ක මට අනුකම්පා කරලා හරි කොහොම හරි පොඩක් මගෙත් එක්ක හිතවත් වෙලා අක්කා මේ ප්‍රශ්න අවබෝධ කරගත්තා. නමුත් අක්කටත් කෙලින්ම කියලා තිබුණා මෙයා මේ අපිට සල්ලි නැති ප්‍රශ්න නිසා තමයි අපි රණ්ඩුන නිතරම අපිට කණ්ඩ බොණ්ඩ ඒ වගේ ප්‍රශ්න කියලා තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා අක්කා මොකද කරේ? හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරා මේ <clears throat> අපිට මොනහරි දෙයක් මාසකට ලැබෙන්න සලස්සන්න මේ නිසා අක්කා මාසකට දෙතුන් පාරක් විතර මේ අක්කගේ මහත්තයා ගැනත් කියනවා අක්කගේ මහත්තයා වෙළඳ ලී වෙළඳ ව්‍යාපාරය ලී බඩු වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් තමයි කරේ එයාගේම ටම ලී මෝලක් තිබුණා යාම ලී බඩු හැදුවා යාම ලී බඩු විකුණුවා ඒ වගේ දේවල් කරා ඒගොල්ලෝ හොඳ ආර්ථික ශක්තියක් ඇතුළේ ජීවත් වුණා ආර්ථික මට්ටම හොඳට තිබුණා බොහොම හොඳට <clears throat> මේ ඒගොල්ලෝ පෞල් ජීවිතය ගත කරා. ඉතින් මේගොල්ලෝ අපිට නිතරම මාසකට දෙතුන් පාරක් මේ බඩු මුට්ටු ගෙදරට ගෙනල්ලා දාන සිරිතක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ආර්ථික ප්‍රශ්න ඒගොල්ලෝ ඒ දැන් පිටේ තමයි අක්කට කියලා තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඔව්. ඔයා එහෙම කවදාවත් කියලා තිබ්බේ නැහැ. නෑ මම එහෙම අඟවන්න ගිහිල්ලා තිබුණේ නෑ. ඉතින් ඒ හින්දා ඊට පස්සේ මොකද කරේ ඒගොල්ලෝ නිතරම යන්න එන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ අක්කගේ මහත්තයා <clears throat> මේ ඒ අපේ පැතිවල මොනවා හරි වෙළඳාමක් ගහක් බලන් ආපුවාම ගහක් කපන් ආපුවාම අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා කාලා බීලා ගිහිල්ලා තිබුණා. ඉතින් ගස් කපන කට්ටියත් එක්කම ඇවිල්ලා ඒ වියාගෙන අපේ නෝනා විල කරලා කන්න බොන්න දෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට කියලා. ඉතින් අක්කට නිතරම නෝනා ගියත් සල්ලි ගැවසෙන්න ගත්තා. ඕනට හොඳට ඇඳුම් පැළඳුම් ලැබුණා ඊට පස්සේ හැමතිස්සෙම ඇහුවම කියන්නේ නෑ අක්කත් එක්ක shopping ගියා අක්කත් එක්ක ගිල්ල බඩු ටික ගත්තේ අක්කා තමයි අරන් දුන්නේ කියලා හැමදාම අලුත් ඇඳුම් ළමයාට අලුත් ඇඳුම් ඒ වගේ දේවල් නමුත් අපි ඇත්තටම දැන් අපිට ඇත්තටම ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් නැති ගානට වගේම ආවා ඒ වුණත් ප්‍රශ්නේ තිබුණේ මට හම්බෙන හැම දෙයක්ම පවුලෙන් මට තේරුණ එන්නෙන් අඩුවන මෙතනම කරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා සැකයක් වගේ ඇතිනවාදට ඕ ඇත්තරම සැකයක් ඇතුනා කියන්නේ මේක අන්තිමට අක්කගේ පවුල වර්ණනා කරන පවුලක් වුණා මිසක අපිට අපේ පවුල වර්ණනා කරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ <clears throat> ඊට පස්සේ අක්කගේ පවුලෙන් අක්කගේ මහත්තයා වර්ණනා කරන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ මස්සිනාව. බිරිඳ. බිරිඳ. ඊට පස්සේ මුලින් මුලින් අක්ක තමයි උදව් කරන්න ගත්තේ දැන් අන්තිමට මස්සිනාගේ උදව්වෙන් තමයි අපි ගියේ මේක මම දන්නේ අක්කා දන්නවද අක්කා නොදන්නවද මොකද කියන්නේ දන්නේ අක්කටත් විශාල සිනාට හොඳ නිදහසක් තිබුණා මොකද මස්සිනාගේ රැකියාවක් තිබුණා ගස් බලන්න යනවා අරේ කොස් ගහ බලන්න මේ කොස් ගහ බලන්න ඒවා කියලා මහ මස්සිනා යනවා ඉතින් ඒ නිසා මේ අතර වාරේ අපේ ගෙවල් වලට නිතරම යන්න ඉන්න ගත්තත් එක්කම ඊට පස්සේ කොහොම හරි නමුත් මට අහලින් පාලින් නිතරම මගේ ওই දන්න කට්ටිය කියන්න ගත්තා මේ එනවා මස්සිනා එනවා මස්සිනා එනවා නිතරම එනවා දවල් කාලෙත් එනවා තනියම ඉන්නවා එහෙම කියලා මම ඒක ඇත්තටම විශ්වාස කරන්න ගියේ නෑ. ඉතින් <clears throat> මේකෙදි දැන් ඇත්තටම අපි දැනගන්න ඕන කාරණයක් තමයි මේ අනියන් සම්බන්ධව ගොඩනගෙන්න මෙන්න මේවා හේතු සාධක වෙනවා මහා විදියට. කියන්නේ මුදල් හේතුවක් මුදල් හේතුව ඇත්තටම මුදල් කියන සාධක නැත්තම් මට කියන්නේ මට මට හිතෙන විදිහට එක හේතුවක්ද නැත්නම් ඒක ප්‍රධාන හේතුවක්. ඇත්තට මුදලනේ මූලික උනේ. ඇත්තම අපිට පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න තිබුණා. නැත්තේ නෑ. ඇත්තටම මූලික මුදල් ප්‍රශ්න අපිට තිබුණා. මුදල් ප්‍රශ්න තිබුණාට මුදල නෙමෙයි අපිට ඇත්තටම හැමෝම කියනවා වගේ හැමෝම කියනවානේ සම්බෝලයි බතුයි කාලා ජීවත් වෙමු කියලා. එතකොට ඒ වගේ අපිට තිබුණා සම්බෝලයි බතුයි කාගෙන හරි ගත කරපු ජීවිතයක්. නමුත් ඒක අපි මාළුයි බතුයි කණ්ඩ ගිහිල්ලා අපි පොල් නෑ ඔය දේවලුත් එක්ක ඔයගලන්ගේ පෞල් ජීවිතේ ගැටුම් ඇතුණනේ රණ්ඩු සරුවල් එහෙම ප්‍රශ්න ඇති වුණ නැද්ද? ඔව් මෙහෙමයි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නැති පවුල් නෑ. හැමදාම හැමතිස්සෙම පවුල් ඇතුලේ පොඩි පොඩි ආරවුල් ගැටලු ඒ වගේ දේවල් තියෙන ඒක මගේ පවුලටත් පොදුයි. ඒක වෙනසක් උනේ නැහැ. නමුත් ඒවාට වඩා වෙනස් ප්‍රශ්නයක් මෙතන ඇති වෙන්නේ ඇඟේ ලේ කෝප කරන ඒ කියන්නේ මාරාන්තික කේන්තියක් එන එහෙම නැත්නම් දරා ගන්න බැරි දේවල් එහෙම නැත්නම් අතට අහුවෙන දේ පොලේ ගහන තරමට කේන්තියක් කියන දේවල් අපි අතර සිද්ධ වුණා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම මේ සාමාන්‍ය පවුල් වල සිද්ධ වෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. කෙනෙක්ගේ තමන් එක්ක ජීවත් වෙන බිරිඳ තව කෙනෙක් එක්ක නිදිනවා කියලා දැනගත්තාම ඇති වෙන ප්‍රශ්න මම හිතන්නේ විස්තර කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම හරි දරා ගන්න අසීරු සිද්ධියක්. ඔන්න ඔය අස්සෙදිම තමයි අපිට දරුවෙක් ලැබෙන්නත් හිටියේ. ඔය හැල හැප්පීම් අපේ ඊළඟට ඔය දේවල් වලට ඔයගොල්ලෝ විවාහ වුණායි ඔය දැන් දරුවක් ලැබෙන්නේ නැහැ නේද? කොච්චර කාලයක් විතර ගත වුණාද? සාමාන්‍යයෙන් වැඩි කාලයක් නැහැ අවුරුදු දෙකක්වත් ජීනේ. අවුරුදු දෙකක්. අවුරුද්දයක්වත් ජීන ඉති ඇතරම අවුරුද් දෙකක් ඇතුළතදී අපි ඇතරම පටන්ගත්තෙත් යුද්ධයන් මැද්ද වනට කාලක් බොහොම හොඳට කිරීගෙන කටයුතු කරගෙන යනකොට ප්‍රායිත් අපේ යම් යම් ආර්ථික කඩා වැටීම් රැකියා ප්‍රශ්න ඒ වගේ තැන්වලදී ආරවුල් ඇතිවෙලා ඒ වගේ දේවල්ත් එක්ක අපේ පවුල් ජීවිතේ වියදම් වැඩිවීම මේවත් අපිට දරා ගන්න සිදු වෙනවා මොකද අපිට කිසි කෙනෙක්ගෙන් සහයෝගයක් හම්බුන්නේ නැහැ පවුල් අපිට කාගෙන් අපි නන්නත් අර අපි අතෑරලා දාපු මිනිස්සු හැටියට තමයි පවල්ලින් අපි ඒ පවුල්ල දරුව නෙමේ වගේ සමරලාට අපි තුන අපි දෙන්නටම ඇත්තරම සමරලාට එතුන අපි ඒ පවුල්ල දරුව නෙමේ අපි හදාගෙනද කිය ඒ තරමට අපේ අම්මල තාත්තල අපිෝ ඈත් කරලා තමයි තිබුණේ අයින් කරලාමයි තිබුණ දැන් අර සමාජය තිබුණු අනිත් පොදුරහිතිය අපිට වලංගුනේ නෑ සමහර මිනිස්සු පවුල්ුනාට පස ගෙවල්වදම අපි එකතු වෙන මෙතනද ඒ තත්ත්ත් අපිට දකින්න හම්බුනේ නෑ අපි ඇත්තරම බොහම අසිරු ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනේ ඉතින් ඒ ඒ ප්‍රශ්න මැද්දේ තමයි අපි මේ <clears throat> තවත් ප්‍රශ්නකට මුණ දෙන්න සිද්ධුන මේක මට දරාගණ්ඩම අමාරු අසිරු සිද්ධියක් වුණා. ඉතින් කොහොම හරි මේ අනියන් සම්බන්ධතා කියන එකේදී ඇතිවෙන පළවෙනිම ගැටලු තමයි ගෙදර ඉන්න ස්වාමි පුරුෂයාට මේක දැනෙන්නේ මහ විශාල අර්බුදයක් ඇටියට දැන් ගොඩක් වෙලාවට <clears throat> ගී ඇතුළේ කාන්තාවක් හැසිරෙන විදිහෙන් ස්වාමයට කොයිතරම් බලපානවාද කියලා තේරෙන්නේ ඒ දක්වන වෙනස අපිට ඇසට කනට දැනෙන්ඩ ගත්ත වෙලේ ඉඳලා ඇතිවෙන කේන්තිය ඒක ඇත්තරම කියලා නිම කරන්න බෑ ඒ පිටගෙන සමල්ලට ගෙවල් දරවල බඩු මුට්ටුවලින් නැත්තම් අතපයි වලින් තමයි අපිට ඒක පිට කරන්න අවස්ථාව ලැබේ